Ginawa siyang biyayang walang kasing timbang at wala ng sinumang simulan At hindi kaya matumbasan Ang pagmamahal na alay mo Magtiwala ka lang At walang ahadlang Pagkat ikaw lang ang siyang tangin na pagkaalam Kung ano ako At tanggap ako Nais ko lang malaman mo Na masigit pa sa akin to Ang pag-iingat ko sa'yo Di na mapapalit ang sumpang sa atin Dalawin na mamagitan Pagsisilbihan kita parang prinsesa Puso mo'y di ko susugatan Kamay ko may hawakan Huwag kang magkanilangan Sabay ibubulong ko sa'yo na hindi kita iiwanan Mahal na mahal pagdaan At ikaw ang nagtubig na daan Wala nang kapalit ang iyong pagmamahal Babae sa Tinutuyan na pag-ibig ko Wala nang hihigit pa Kaya't asahan mo mahal na ikaw lamang Ang tanging iibig ito Papatunayan ko yan Papatunayan ko yan sa'yo Bigyan ko linuluha Aalagaan kita Sa akin ay magtiwala Sa kanawa makanilangan Kailanman ay hindi kita sasaktan Di katulad ng iba na ginawa ka Ikaw ay nagpasakin na ngayon At kalaman di ko na pipitawan pa nais ko mundo Maraming babae sa mundo Kidami ko na nakita Nakilala tinibig Pero para sa akin wala pa rin Kasing lamin Kasing tamis Kasing sarap kong magmahal Kaya sa'yo din na pa Dahil wala kang kapalit Dahil wala kang kapalit